Okay. Next problem. Hey, are you sleeping? Yes. Why? Because your class is so bored. Okay, then you teach everyone. Okay. Next problem. What's this country? それはもう草越えて森越えて森ガニャ。 バッツリスカントリー。恐ろしい。バッツリスカントリー。ウェイト。